¿Dónde está mi casa? Yo seguiré luchando mis colores Encontrando en el pasado Dejando todo lo que un día me hizo Sabe qué quiere decir El azul y la que hay envuelta a mí Puede ser movimientos que quieren salir Pero pienso que ella azul le capita mí Yo no sé lo que siento Solo veo No Quiero que no se borre Solo espero Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz, ven y dame tú lo que tenía que decir, pero creo que ahora dormiré.